colores! Hola amiguitos, bienvenidos a Juegos y Colores. Hoy vamos a pintar y colorear un enorme corazón con muchos colores. diamantina. y no se olviden de darle clic al botón rojo de aquí abajo.